بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبناء الطلاب مرحبا بكم في مقرر البلاغة المسمى 132 عرب نبدأ معكم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الأولى بعنوان الفصاحة والبلاغة لغة واصطلاحا للفصاحة معنى في اللغة ومعنى آخر في الاصطلاح الفصاحة في اللغة تعني الظهور والإبانة أما في الاصطلاح فهي خلو الكلمة من العيوب المخلة بفصاحتها فالعرب تقول أفصح الصبح أي بدأ ضوءه وبان وظهر وتقول العرب أفصح العجمي بالعربية أي بان لسانه وخرجت الحروف من مخارجها وأدت معانيها بشكل واضح وجاء في كتاب الله العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فهذه المعاني وغيرها من المعاني تعني أن الفصاحة في معناها العام هي الظهور والإبانة ولكن في موضوع البلاغة ومقرر البلاغة تأتي الفصاحة بالمعنى الاصطلاحي بمعان قريبة من معنى البلاغة فتعريف البلاغة عند العرب في معناه العام في أو في معناها العام الوصول والانتهاء تقول العرب بلغت الغاية إذا انتهيت إليها ومبلغ الشيء منتهاه على سبيل المثال إذا أنهيت دراستك الجامعية وبلغت الهدف الذي تريد أو خططت للوصول إليه نقول عندئذ إنك بلغت الغاية أي انتهيت إليها ووصلت إليها وتقول العرب رجل بلغ وبليغ أي حسن الكلام وفصيحه ومنها بلغ الولد أي وصل وانتهى إلى سن البلوغ وحينما يكون المرء بليغا وفصيحا فإن الغاية من تربيته وتأديبه وتعليمه قد تحققت وانتهينا إليها بفصاحة بفصاحة الكلام ويمكن أن نعثر على عدد واسع من الأمثلة التي يأتي فيها المعنى معنى البلاغة بمعنى الوصول والانتهاء نقول بلغ الفلان مكة مكة المكرمة أي وصل وانتهى إليها ونقول بلغ السيل منتهاه أي وصل إلى نهايته هذا هو في المعنى في المعنى العام أما في الاصطلاح فقد انقسم البلاغيون فريقين فالمتقدمون من بينهم إمام البلاغيين وعلامتهم عبد القاهر الجرجاني عبد القاهر الجرجاني يرى بأن البلاغة البلاغة والفصاحة والبيان تأتي بمعنى واحد فإذا قلت فلان بليغ أو فصيح أو على بيان فإنك تعني منها الفصاحة وهذا مختلف عند المتأخرين الذين يمثلهم العلامة السكاكي والعلامة ابن الأثير حيث يريان أن هذه المعاني الثلاثة أو العبارات أو المصطلحات الثلاثة البلاغة والفصاحة والبيان لا ترد بمعنى واحد فالبلاغة عندهم وحدها تعني مطابقة مقتضى الحال ومطابقة مقتضى الحال أمر مشترط في البلاغة ولكنه ليس مشترط في الفصاحة بهذا وحتى آه، نضع فرصة لتفصيل القول في هذا الكلام في المحاضرة المقبلة نكون قد أنهينا الدرس الأول من الوحدة الأولى تاركين آه، مزيدا من التفاصيل والتوضيح في الدرس الثاني الذي سيكون آه، حول فصاحة الكلمة المفردة وفصاحة الكلمة المركبة بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته